Akcijska ponuda u Impeku. LG LED Smart 3D TV sa Full HD rezolucijom i dvije godine garancije 1149 km. Novo, PlayStation 4 za samo 79 km mjesečno. Samsung Galaxy smartphone uz dvije godine garancije 499 km. Intek.ba, povjerenje koje traje 10 godina.